जय हिंद साथियों मेरा ये संदेश दिल्ली के दो करोड़ लोगों के लिए है दिल्ली की दहलीज पर दिल्ली का देश का किसान जो है वो आकर बैठा हुआ है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो एक नोटंकी ड्रामा शुरू कर दिया जहां पर पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है केंद्र की भाजपा सरकार से लड़ रहा है उनके काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है वहीं पर अरविंद केजरीवाल भाजपा पर निशाना करने की बजाय कांग्रेस की ही पंजाब की सरकार पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को अपना राजनीतिक विस्तार करना है पंजाब में मात्र इसलिए मैं पूछना चाहूंगी क्या मजबूरी अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस की सरकारों ने तो अपने विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर इस काले कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके देश के राष्ट्रपति और सरकारों को भेजा आपने अभी तक छह महीने हो गए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन कालू कानून पर चर्चा करके इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया है हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी किन पूंजीपतियों के दबाव में आकर जिन्हें आपसे चुनावी चंदा मिलता है उनके दबाव में आकर या केंद्र सरकार के दबाव में आकर भाजपा की बी टीम बनते हुए आपने तेईस नवम्बर को इस काले कानून पर अपनी मोहर लगा करके और दिल्ली के अंदर लागू करने के आदेश जारी किए क्या मजबूरी थी हम पूछना चाहते हैं नोटंकी बंद करिए तमाशे बंद करिए क्योंकि दिल्ली का जो अन्नदाता है आज दहलीज पर बैठा हुआ उसको लगभग उन्नीस दिन हो चुके हैं भारत बंद को आपने विफल किया अपने आप को घर में बंद करके पूरा दिन नोटंकी की और आज आप दिल्ली नगर निगम के चुनावों के लिए मात्र भाजपा से लड़कर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के किसी तरह भी मीडिया से या लोगों का ध्यान जो है किसान आंदोलन से भटकाना चाहते हैं शर्म कीजिए शर्म कीजिए आपके मुंह से अभी तक किसी ने इन पूंजीपतियों के जिनके बैंक के अकाउंट खाते अदानी अंबानी के अकाउंट खाते बताते थे सोलह डिजिट के अभी तक आपके मुंह से उनका नाम नहीं सुना है अभी तक एक बार भी आपने केंद्र सरकार केंद्र सरकार बहुत नाम लेकर आप मोदी जी अमित शाह जी का नाम लेकर जोड़ी जोड़ी कहकर ललकारते थे क्या हो गया आपको बंद करिए ये नोटंकी सड़कों पर तो किसान बैठा है मजदूर बैठा है हमारे जैसे लोग जो विधानसभा लोकसभाओं में नहीं है बैठे हैं ताकत दे रहे हैं लेकिन हमारी मजबूरी ये कि हम विधानसभाओं में बुला विश, जाकर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करके प्रस्ताव नहीं पारित कर सकते ये अधिकार आपके पास है और वो काम आप ना करके बाहर बैठ के नोटंकी कर रहे हैं गुमराह कर रहे हैं मत कीजिए ऐसा जय हिंद